離れてな俺の力は加減が効かねえぞカバワン特艦 The wheel of fate is turning Dragon,